Kahit gaano karaming inumin mong tubig, hindi ka tataba. Kaya ka tumataba o bumibigat ka, huwag mong sisihin yung tubig. Ang sisihin mo, Hi guys, so Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, i-cover ko kung nakakataba ba yung pag-inom ng maraming tubig, lalo na yung malamig na tubig. Marami ako nare-receive ng mga question, lalo na dito sa question to, kung nakakataba ba yung pag-inom ng malamig na tubig. At saka guys, dito sa question, questions to. At saka guys, dito sa video to, i-cover ko din yung top 3 na inumin na iniinom ko pagkatapos kumain or bago ako mag-workout naturally, okay? Nakakatulong tong inumin na to, kaya kailangan inumin nyo to para pagkatapos yung kumain, madigest agad yung kinain natin ng mabilis at saka at the same time, gaganahan tayo mag-workout. Kung isa ka dito na nagtanong na to, kailangan mapanood nyo tong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea or para hindi ka na malito kung nakakataba ba yung yung pag-inom ng malamig na tubig at saka ng maraming tubig.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 Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat guys, itong tanong na to, kung nakakataba ba yung pag-inom ng maraming tubig. Lagi ko yung nare-receive na tanong na yan dito sa channel natin. So, ang sagot ko dyan, hindi. Hindi nakakataba yung tubig dahil yung tubig, maganda yun sa katawan natin. Okay? Isipin mo na lang ha, ganito, kung nag exercise ka, syempre, pag nag exercise ka, ang mangyayari niyan, eh, pagpapawisan ka. Okay? Yung pawis na yon, yun yung iniinom nating tubig. Kung hindi tayo iinom ng maraming tubig, eh, hindi tayo pagpapawisan. At the same time, hindi rin tayo iihi. Kasi yung pawis at saka yung ihi, ayun yung dumi sa katawan natin. So, kapag nilalabas natin yung dumi sa katawan natin, example yung pag-ihi at saka yung pawis, syempre para mapalitan ng panibago yon ng malinis, kailangan iinom tayo ng maraming tubig. Maraming factor yung tubig. Hindi lang siya sa pag ihe or sa pagpawis. Itong tubig guys, sinasabi ko na sa inyo, wala tong calories. Okay? Itong tubig, walang calories kasi una sa lahat, tubig lang siya. Kahit gaano karami inumin mong tubig, hindi ka tataba. Kaya ka tumataba or bumibigat ka, huwag mong sisihin yung tubig. Ang sisihin mo, yung pagkain na kinakain mo araw-araw. Okay? Tandaan nyo yan. Kasi yung pagkain na kinakain mo araw-araw, sabihin mo lang kumakain ka ng at least 3,000 calories, tapos wala ka namang ginagawa, ang ginagawa mo lang, eh nanonood ka ng TV pagkatapos mo kumain, or pagkatapos mo kumain, ang ginagawa mo lang, eh nagchichill ka lang. Kumbaga, wala kang exercise. So, ginagawa mo, calories in, wala kang calories out, okay? May tinatawag sila calories in at saka calories out. Ang ibig sabihin nun, pag pinasok mo yung calories, para matanggal mo yung calories na pinasok mo, eh kailangan mong mag-exercise. So, walang kinalaman doon yung pag-inom natin ng tubig. In fact, ito, like ko itong sinasabi sa video ko, simula nung nag-start ako sa video to, yung pag-inom ng tubig, importante yon. Kailangan na inumin natin adult sa pag-inom ng tubig eh at least 1 gallon. 1 gallon a day or at least 4 liters. Tama ba? 4 liters. Or 4.5 liters. I-compute nyo na lang. Hindi ako sure sa computation. Kung 4.5 liters or 4 liters to a gallon. Basta, ayun yung recommended. Alam ko napakahirap uminom ng maraming tubig. Especially kung wala tayong ginagawang activities. Kasi, una sa lahat, kung wala tayong ginagawang activities, naka-stay lang tayo, nag-chill lang tayo, isipin mo na lang, inom ka ng inom ng tubig, kahit wala ginagawa, di ba? Siyempre, ang mangyayari sa inyo, ihi ka ng ihi, di ba? So, ang mangyayari niyan, eh, maganda nga yun, matanggal yung dumi natin sa katawan, at the same time, pinapalitan natin ng malinis sa tubig para mag-regulate yung body natin. Pero, ang suggestion nga nila, yung tubig, yung pinaka-the best na para mag-regulate yung buong katawan natin. Kasi isipin mo na lang, at least 95% ng katawan natin ay eh, nagko-contain yun ng water or ng tubig. Kasi yung tubig, Importante yun. So, kailangan huwag natin aalisin yun. Kapag sinasabi nila na nag-gym ka, nag-training ka, sinasabi nila ang taba mo or sabi nilang masyado ako umiinom ng maraming tubig, nakakataba yung tubig. Guys, hindi totoo yun. Kasi yung tubig, importante yun. Okay? Ngayon naman, sagutin ko naman itong tanong na to. Kung nakakataba ba yung malamig na tubig? Itong question na to, palagi itong may nakikita ko sa video natin eh. Kapag may sinasabi ako about sa tubig, lagi itong lumalabas. So, tatry ko itong sagutin, okay? So, itong malamig na tubig guys, ang sagot ko dito, kung nakakataba ba yung malamig na tubig, hindi, hindi, hindi, hindi. Okay? Meat lang yon. Kumbaga, yung tubig, hindi nakakataba. Bakit pa nakakataba yung malamig na tubig? Ano yung pinagkaiba ng normal na tubig at saka malamig na tubig? Di ba? So, wala silang pinagkaiba, walang calories yun. So, yung tubig, i-compare mo yon sa ibang inumin, katulad ng soft drinks, katulad ng energy drink, katulad ng coffee. Kapag kinumpare mo sila dun sa mga drinks na sinabi ko, yung ibang drinks na sinabi ko, yun yung may mga, mga calories yun. Kapag yun ang ininom mo, dun ka tataba. Okay? Pero pag nag-stick ka sa tubig, walang calories, hindi ka tataba. Lalo na yung malamig na tubig. Okay? So, nagigets nyo. Yung malamig na tubig, maganda tong inumin kapag nag-workout tayo. Especially kapag mainit, di ba? Kapag nag-workout tayo, pawis na pawis tayo, ang mangyayari niyan, eh, gusto nating uminom ng malamig na tubig kasi yung init, yung humidity, di ba? para ma-refresh yung katawan natin, kailangan natin uminom ng malamig na tubig. Okay? Isipin mo na lang, for example, ah, mag-workout ka, mainit, tapos iinumin mo, maligamgam or mainit na tubig din. Anong mangyayari? Di ba hindi mo iinumin yung tubig? So, kailangan, ang sinasuggest ko, ah, personal reference ko na rin, yung malamig na tubig, iinumin natin yun. Kapag ako nag-workout, lahat ng tubig ko malamig. Ice cold talaga siya. Ang ginagawa ko nga minsan, yung bottle ko ng protein shake, punong-puno yun ng yelo, hinihintay ko lang siya matunaw para pag natunaw na yun, ay yung iinumin ko tubig, tapos i-refill ko na lang siya ng tubig. Okay? Maganda yon kasi kapag nag-workout tayo, tapos yung workout natin intense, ang mangyayari niyan, syempre, kailangan natin ng malamig na tubig para ganahan tayo, di ba? For example, yung bukol natin, meron tayong bukol ha. Ito, di ba yung bukol natin, ang ginagawa natin para mawala yung bukol natin, nilagyan natin siya ng ice, di ba? Ayun sinasabi nila. Kasi yung ice, anti-inflammatory yun. So kapag nilagay mo yun sa bukol natin, ibig sabihin, mawawala yung laki ng bukol natin kasi malamig nilalagay natin. So ganun din yung katawan natin. Isipin mo na lang yung katawan natin. Nag-workout tayo, di ba? Pagkatapos natin magbuhat, mag-pump, or or kahit ano pang ginagawa ating mga activities, kung inom tayo ng malamig na tubig, syempre ang mangyayari niyan eh gaganahan tayo mag-workout, di ba? Kasi nga, yung malamig na tubig nakaka-refresh yung sa body natin at the same time, anti-inflammatory yun para sa ginagawa ng activities eh makakatulong yun, okay? So ayan guys, tandaan nyo yan, yung pag-inom ng tubig, kahit gano'ng karaming tubig, walang problema yun, hindi ka tatapadon. At saka yung pag-inom ng malamig na tubig, okay din yun. Nasa sa inyo na lang yan kung iinom kayo ng maraming tubig at saka ng malamig na tubig tubig or kung i-minimize nyo yung tubig natin, tandaan nyo yung tubig hindi nakakataba yun kasi walang calories yun. Okay? Kaya naman, sinabi ko kanina, magbibigay ako ng top 3 drinks para pagkatapos natin kumain, digest agad yung kinakain natin. At the same time, kung gusto rin natin itong inumin bago mag-workout or bago mag-exercise or bago natin gawin yung mga kung ano-ano mga activities natin, makakatulong din to. Okay? So, yung number one na drink na sinasabi ko dito, ito yung lagi kong iniinom, ito yung green tea. Itong green tea, maganda to guys. Maganda to dahil kapag katasating kumain, ang mangyayari niyan, busog tayo. So, ang ginagawa ko, Naglalagay ako ng green tea sa isang cup para pagkatapos natin kumain, eh, madigest agad yung kinain natin. Kasi yung tea, nakakatulong yun, o yung herbal note, nakakatulong yun para ma-digest yung kinain natin. Eh, yung sinasuggest ko dito sa top 3 na inumin pagkatapos natin kumain or kung bago tayo mag-workout. At the same time, ito pa yung green tea, meron din yung contain na caffeine. So yung caffeine na yun, makakatulong yun kung iinumin natin bago tayo mag-workout. Okay ba yun? Tapos yung pangalawang drink naman, ito naman yung guya Guyabano tea. Tea din to ha. Okay. So yung Guyabano tea, iniinom ko rin to kapag ito na mapagtas kong kumain at the same time kung yung kinain ko eh sa gabi na. Okay? So, ibig sabihin, dinner time na siya. So, hindi siya sa umaga, sa tanghali. Eh. Kaya nga sinabing dinner, di ba? So sa gabi ko siya iniinom. Kasi yung guayabano tea, nakakatulong naman yun makapag-digest ng kinain natin at the same time, yung Guyabano tea naman e eh, caffeine free. Okay? Pag ininom natin yon makakatulong yon para ma-digest yung kinain natin at the same time, kapag matutulog na tayo, eh makakatulong yon para makatulog tayo ng mahimbing. Yan. Okay ba yun? So yung pang last or last but not the least, ayos yan. So itong last but not the least, ang sinasuggest ko eh inumin natin. Kung wala tayong green tea or wala tayong guyabano tea, ito na lang inumin natin. Maligamgam na tubig with lemon. Ayan. Kasi yung maligamgam na tubig na may lemon, maganda yon para ma-digest yung kinain natin. At the same time, yung lemon kasi may continue na vitamin C. Okay? Kung iinumin natin yon with maligamgam na tubig, yan, Maganda yon kung wala tayong mainom na herbal tea katulad ng green tea or yung guayabana tea. Kung wala kayong lemon, sinasuggest ko na lang eh kalamansi or lime. Ayan, may tatlo kayong choices kung wala kayong makita dun sa mga sinabi ko. Yung mga drinks na yon, makakatulong yon para ma-digest yung mga kinain natin Iinumin natin to pagkatapos kumain. Pero itong mga tea na to katulad ng green tea at saka yung guyabano tea, ang sinasuggest ko kung meron kayong green tea, inumin nyo yung green tea kapag katapos nyo kumain ng lunch or kung pagkatapos nyo kumain after an hour or 2 hours, mag-workout kayo, inumin nyo yung green tea. Pero yung guyabano tea naman, kung pagkatapos nyo mag-dinner, at least 1 hour or to 2 hours, eh matutulog na kayo, yung Guyabano tea naman inumin nyo kasi caffeine free yon Pero wala naman kayong dalawang yon ang inumin nyo, yung maligamgam na tubig na may lemon. Maganda yung inumin either sa tanghali, pagkatapos yung mag-lunch, or sa gabi, pagkatapos yung kumain ng dinner. Pero nasa inyo lang yan kung ano yung ma-afford nyo or kung ano yung meron kayo. I-try nyo lang to. Kung gumana to, sabihin nyo ako ang gawin nyo, i-comment nyo sa baba yung na-experience nyo dito. Okay? So guys, ito po muna yung video natin ngayon. Sana tong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong tong video ko sa inyo, Huwag niyong kalimutan, i-like tong video guys para tumaas din yung likes natin. At saka, kung may gusto pa kayong i-add about yung sa pag-inom ng tubig, i-comment nyo lang dun sa baba.